În satul bunicilor mei există o legendă. Se spune că străbunicul meu ar fi îngropat o comoară înainte de venirea comuniștilor. Dacă plătești mai pe cineva cu detectorul, eu îți dau jumătate din ce găsim. De unde faci tu de 800 de euro? Dacă nu plătesc întreținerea și lumina luna asta, mai fac 200. Și restul mă gândesc să-i cer dolul Știi că nu mă suportă. Te iubește, dar de suportat te suportă. acest lucru. Sper că nu te bate gândul să divorțezi. Pentru tine ar putea fi o afacere. Am găsit pe cineva. Aici e ceva mărișor. Și aici. Și aici. Și aici. În cazul ăsta eu zic să ne apucăm să săpăm. Eu cred că asta e o jansă pe care nu mai întâlnești niciodată în viață. Se rog eu frumos, numai n-au orice sârmă, că mă doare capul. Nu de joacă, trebuie musă să le declarați. Că dacă vă prinde poliția, faceți pușcărie. Ne căutăm o comoară, mă înțelegi? Ei da. Uitați mă că-ți dau una de te de pe jos, mă. Ce zici, mă, că faci tu? Pe! unde comoara? Asta e, tati. Păi și unde sunt cristalele, rubinele, aurul? Te mai ceva? Cunosc eu un hoț aici. Ăla o rezolv în două, trei minute. Nu cu minte, mă, să se duce gire la poliție. Não vai durar a noite.